Hallo, jeg heter Johanne Seilertsen, og i dag gjør jeg Funky Glaze Challenge. Jeg jobber for Arctic Action, Norges nordligste stuntteam. Men før jeg begynner å prate, så skal jeg spise en habanero. Jeg har egentlig ikke lyst til å gjøre det lenger. <laughs> Vi er plutselig jævlig nervøse. Altså, Arctic Action er Norges nordligste stuntteam. Vi leverer stunt i hver Vi er Arctic Action har jobbet Arctic Action er Norges nordligste stuntfilm. Vi leverer sønn, musikk til film, teater og TV. Vi jobber hovedsakelig med Vi jobber hovedsakelig med stans, der vi påjobber kampkoreograf, veierarbeid weil wir, wir schon in, ja, wir er gesund auf å Og det jeg som begynte for Og det jeg som begynte for, som TV for 26 år siden For det er vanligvis gjør. Hva er det Arctic Action jobber med stunt for film, TV og teater. Vi leverer et høyt produkt innenfor både koreografi, sikkerhet og vaier. Vi har jobba med store produksjoner både i Norge og innland og utland. Vi er, vi er regjerende verdensmester i denne kampen. Og vi har kvalifiserte folk til å gjøre både bil, ild, veier og kampkoreografi. Teamet består av rundt seks profesjonelle stuntfolk og en stuntkoordinator som heter Kristoffer Jørgensen. hele fjeset bare prikker. Nå ah. har jævla lyst til å spise litt is her. Ah. Oh god. It's the best thing I ever had. Mm. Så det beste med jobben er jo alt er spennende vi får lov, jobbe med, og måten vi skal lø... komme tilbake. Å beskrive stuntarbeid med tre ord. Forebyggende arbeid. Sikkerhet. Og action. Innenfor stuntjobb 80 av det er sikkerhetsarbeid. Mm. Mm. Oh, it's just beautiful. Habanero smaker godt, men det brenner noe så inn i <laughs> heller. Mm. Jeg har blitt påskjørt av biler. Jeg måtte hoppe ut for 23 meter lang frossen foss. Jeg har blitt suttet på fyr og flamme og blitt sprengt opp i lufta det her Jeg har aldri opplevd noe så her. Å, men det er deilig. Det er utrolig deilig brennende smørsak nå. Takk for at dere så på Funky Glaze sin Challenge. Husk å kommentere og del videoene. Gå også inn på Arctic Action sin Facebook-side og webpagen vår. La oss støtte flere bedrifter i Tromsø. Gå også og se på de andre sin Frankie Glaze Challenge, og like deres video også. La oss støtte flere norske bedrifter i Tromsø. Nei, det blir veldig rasistisk. <laughs> Very nationalistisk of me. Oh, I did it! <laughs> Vi gjorde det! kunne Liksom flippe noe. Nei. <laughs> Just do it!